salut! Uh, astăzi vreau să uh, vorbesc despre a delega. Uh, pentru mine, acum a delega înseamnă a avea încredere în celălalt. Am de foarte mult timp o discuție cu câțiva patroni despre munca lor asiduă și faptul că nu au timp Uh, liber, pentru că nu pot și nu am încredere să delege munca lor altora. Uh, Gratian Sonu, proful meu de coaching și Daniel Zănescu, ei doi ne-au, uh, ne-au vorbit despre ce înseamnă a delega și după câte am înțeles, ei personal s-au antrenat să aibă încredere în celălalt, să îi, să îi delege munca, pentru că de la un punct încolo nu mai ai cum să faci față, decât dacă ai încredere în celălalt, dacă vrei să-ți dezvolți business-ul mai mult. Și am preluat de la ei ce înseamnă a delega, să-ți mai mult ca oricând mi-am dat seama că și eu trebuie să-mi deleg munca cuiva. O să mă gândesc uh, cum să chem, apropo, dacă ești student la actorie și vrei să lucrezi în uh, grădinițe, să-mi spui pentru că poate o să te învăț uh, metoda mea și cine știe, poate o să-ți uh, găsești mai ușor un job în, uh, în grădinițe. Uh, pentru tine ce înseamnă a delega? Ciao!